great kare doing it na nze njagala kubalaga nti mbafuna buli bwe bali mbafuna naye banneewerera baali baagala kuttira kiggwe bagamba munze mpa ebyo munze ndikodinga ebyo nembiwa pulezidenti kati ani abirikodinga ebiriwa bino oba berikodinga bokka oba berikodinga bokka nga mubo mulimu akuwa ate kakati mwe what you don't know baba walabanyiza obubulaba bwentwetwetwe nentwe zaabwo baabo tutte ne babukozesa statement ajeyeyeye babuyodde oluyola mukibuga mubonde bagambye mbu bali mwezo chairman yagambe mbali mwezo yayina emindi nze najimuwa bamuyodde oluyola babuyoddeyo yabagamba ekintu kimu nti siri mulogo siri muki naye nasoma political science nesangirwa mutegeero tya abalala go batategeera nabagamba emyaka gine etaano mugirekere mu seven tajja kukkiriza muntu yenna twanda mayina yesi gavumenti e- e- ekyo kigenda kutuyamba tutya nga bannayuganda estability kubanga bannayuganda era nembagamba nti emyaka ensanvu mu etaano okugijjako kyatuyamba ne tamu limit why a president in his last term becomes a remodaka president attention ibe mazo kusifutinga this is what is happening in the ANC mm. ANC buli ajia tamala ako nkore yawe nebosana bizibu byono to bibabanja hmm. bakugamba fetu ategerete wonti ono ya sobya bobo zayo mwaka ngaba kujja ko ngaba leo yes mm. kakati second term ya demo america the second term president yaba mukambwe nyeso kubensi yonna second term agenda kone wabwe jiba mzala nga Obama chesha unya uhuru chinyata mm.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 Never was anti when no frustrating I'm no center, no zipper. No for national nature mesa, no for national nature mesa, no for nature nature mesa. And then I could go and divide it to Musericali Wang. I opened up a Bumula Babu, Bibasa, or Baba Katumba or Mala.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 bamekaaaaamasimu eh, eh, gange gonna bagakwate hmm. banoonyeemu mm. mufwe bikwa ni lwachi kola dali kibalema kati fetu manye bi majibiri mizeri intelligence ni eh. nti kakaba ntwe miezi mukamba ni bibabula kati fetu manye bi majibiri fawobira nawe babibuze mukama wabwe muenda yabagamba tebi ebyuma twabira muziza bigula milioni za dola 10 na mukaga mizeri intelligence yakola report ne egamba nti kibiri ku satellite bikuba mosiko mwasho kwa nampeleza nini nkola kani putini ya manyi tumanyi dekuchi wali <laughs> prese, wali prosecutor president okubali miaka 10 kuti ni amanyi tumanyi dekuchi abantu kuti ni amanyi abantu bali ne contact siza bifenga le tumanyi nzemba kama anti offload me the more you plan to kill me i'll continue exploring. but they offloaded you the no more you track anti sente bakute sente zange bakute properties zange account yange bayi blocking ngiri ku million dollars msambu gwana million dollars msambu ku eh. account tamalenga zendo zijia nazirunda chavuwa ngira wazikwate gumino ndo ya msambo zijia nazirunda ndani ya zisude nazirunda chavuwa ngawazi kwate you feel me offload me negende le wafe nkorechi nze musebe ni mkorende mm. familia ya febwenye wanye mm. mwana angeba mkubi mkazi wange bali wa muse muoganizi mama bali wa muja mama, ba, mama wange ya ngambe chikambo sichera bilanga singa ichile kamudame na alifude okuguru kwa ngeko na okulaba singa tiwagenda wamukamawo singa ntambula ba bamukubiraki pulezident nagamba nalwiso nenakalema bulingi mirundi zimaza mulabe bagaana ajja kufa tamulabi kati newulidde nga famiry abakatumba waliwo ayogera agantu abakola kino ekyasobedde abantu bakirabira mukyabaita succession kati abantu okwogera nti kati succession yetandisa okulanti what is important hmm.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 ate teyazibawa yagamba nti mbagagawaze naye seeki yefuga eggwanga tamalyagamba nti oyo mirundi oyo mirundi muzikirize sente ze ziyingire wano nzikirize emirundi yagagawale is nuclear is nuclear bomb kati kati kankubattule nga ndi mwavu otegeere ndi wali gagawadde wali toninze nkugambi anti mbagamba mm. you go to the president and kneel before him mugebi tubadde tukola tubikozeeki kuba babakozeseza statement towuliddewe bwagamba oyo ali buwe oba ali under arrest ali buwe eh, anti yali abadde agenda okuddayo nebamugaa nti owaayo amateeka agaliri eriyo ne enforcement kamata wuyo linda katono bamkwatide baba gende omusajja bamweka yizi linda katono is not me ono bamkwatide chi ono goyo gera tali uwe hey. Eh. ali under arrest hey. Eh. bam arresting de chi anti bamusibira mu nyumba oba o atwala li information ne iru dembi ye bali ono nye yeah. ayisa so ri bavunana mkatinze uh-huh. musa baba amugambe chintu chimu mm. ayingira tafuruma ayingira tafuruma ni abulina ee ayingira tafuruma ayingira tafuruma sebo kasajja kali mfuna nti sa sa sa yeyejeyo piso ni kumuga don't don't tempt me don't tempt me ani nga mugamba nti ku <laughs> kaka sajja kali kali mfuna ni kakambwe ke kali kaje piso ah iyi yali ajijayo ni kumuga don't don't tempt me my friend don't tempt me piso jizeyo musawo jizeyo kristo gizeyo mu nsako naye galira mu kisenge mbalaba ku byuma byange mwetitamale ati kati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 kugenda orotinga anti okunkuba mu bukedde okunyonona emyezi naye kulubya nekaomusenga mujja kusasula nedda bakozesa bakozese ate kino tugenza oyiga nti abantu babakozesa nedda kuwangamba nti ozuula noga nti tamalimi tebasobola kusasula milioni kikumi bajja kusasula bajja kusasula <laughs> kuli ekijja mu nsimbi ewabi kamushenga liwulira empisa ewabi natunda ebibye eh, eh, eh. bairupe kakati tugende tamale president museveni goyogedde noga nti gino emyaka etaano tulinda kabineti ah, tulina nokulaba kyengetewali agenda anti kakati ngubulize hmm. teri agenda kwepanka gwebagwebagende teri aŋaŋala gira emyaka eitaano giri very important yiwerosebene back to 1986 amuteringeyo what is going to change we are going back to 1986 omanyi omukulembeze analwa mubuyinza mwetemumanyi omukulembeze analwa mubuyinza alekawo ebintu byalikuuta ensi nemwewuunya ogenda kulaba abalikabangali banankabirwabakiwanda abaddukabakiwanda bekukumyebanankabirwabekazabekazabanaabwe bonna bakubiddwa kakubiddwaaga nti nankabirwa badde akubagondekatakati wa museveni sente abadde azija wa bilioni tano bilioni meka mbakubeeyi uh eh, -uh, eh, nedda kakati boyogerako bali ku seeke hey.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 president eh. writes directly to the speaker so so you convinced mm. in, in in the next in the next cabinet jetu mm. mm. kufana frank tumaba zetali and you're happy about what that what is this ba umuleko ugeno kulie mbutu wevuge kama mwenge ndo wasa nyuko rwa chinga minister wabu habana abu bati gumeze nsi habana baba disi baina guwa manyi ba, bana akuma wonga mwari mkabinet eh, katonda akula mira kuchengu bodiza hmm. can you write can the president write to the speaker name, names that are going to be changed within a very short time as Chwanda alleges and the president attended your contradicting the year one is saying in the chief whip ngwebye e, eh, tamale e. kakati kakati kale gwetuwebaze eh. gwotayagala ah, sikansibagala hmm. naye gavumenti badde bajagisuula balinebaze era nze kasanawulidde nti gavumenti eronza akakiiko kamaje kuba bwe kyabakutteko owaabwe mm. kyabakutteko waliwo kabaka omu empologoma yajja kukyalo ngaeri abantu namugandi empologoma eriddegundi eriddenyabo bwebamuga nti eridde nyina ate yadduka nabambowa tabalina nemulira mu kkubo when it came to jeno katumba wamala the army has woken up how many people have died nababuuza nti mu gavumenti ya museveni ozanyiramu eki nigeria ekyo i saved i saved lusi nakyobe miso saved nakyobe miso nesavinga baminisita balaaba miso saved nakyobe bali babadde chiba minister abana kwa sebi ee nachobe bali ba muhaya nachobe chichana chuguli lako neba minister abana ba kwa sebi mzibasa bali ba kala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 baabawa miliyoni aga nakyo bye baabawaluko agaani alulina wa 600 miliyoni omusajja yabagamba mirundi yatwogedde kati mwemweketamweka era mbabuulira omusajja gumusaana okukozesa ennyo mwebyo ebintu yesobi sobi abamanyi baagamba bali bagenda okuta nacho be bagamba mm. tukozese sobi ate sobi gwa lyo muvumirira olina aga anti mukozi yabamay omusajja nabagamba nti bwetukozesa sobi akalya yekka mukozi mulungi tebamutte naye akalya yekka abyagamba agamba ate kaleero ole musiya ego nebagamba nti sobi akalya yekka katunonye kanyankola eruzira akole omulima ddeyo abasajja bagamba ti konvoy gye tutasobola kuba yokka yakikufiira endala tuzikuba bebaali bagala okukozesa eh. kati security nebeerawatamale okwerarikaabasajja bo si bebatta tebamala gatta kubanga bagamba nti ebitooke twabijje kugundi ku kizinga kunyanja olwokuba abamaje bangi nyo abali kunyanja n'amanda bagakebera twabiritidde musenyu ku kinaala twasasudde miliyoni ttaano kamanda waabwe n'abagaa nti okuva mirundi lwe yabyogedde mirundi si waamaje mirundi musajja munnabyabufuzi mirundi musajja wa mawulire mmwe mwetunze wa museveni nze ngenzi naye yabawa olukaaga olukaaga yalubawa omusajja omu nakaba amasika nakatwana akasajja kano katutidde ddiru anti ddiru yali yafuna sente lwaki tetomanyi ah, ah, nti bafuna haafu bebatatta bafuna haafu omusajja nagamba bannangirayo tutadde mu obwongo mu ddiru yaffe nenumye diru ene nnumye naye lwakiza ekyokwata bazoka netugenda tukuba amakagaga agekyengera netukuba agewatsaa netukuba nagekabalagala eh, bazoka kati nze mwali mugenda kujja nga mbalaba anti eh, ate mubafaebali bagenda kujja nga mbalabakubuli ezo bodaboda muziraba ezo abasajja bayogera ne bagamba bodaboda bagatta nnya nebajjamu eki muluba gisula tusobola kutulisinga gyeyava tamalira katonabwebamala okukuba olubiri mu nkaaga mu mukaaga obwete konstitution ya nkaaga mu mukaaga tejjawo bwakabaka obate yagamba nti seggwanga bbiri nze nemuteesa tulemagani muleete kabaka omulala wandi aba alambula olubiri obate even offered okulihabilitatinga olubiri mwanda nagenda lulambwe eh? eh. abataifa empya nebakuba amawulire nebagala okutamayaddayo eyo bulange <laughs> senwangalwangawatiwosaingewezikoleke bulange bagiranga mumawulire minisitule ya difensi negigula nebazimbamu ekitebe kyempigi nebazimbamu ekitebe kyemasaka abatanzania ekibakuba naye yali kyamani wakakiiko akatunda bulange mulamu chairman wakakiiko eh. akatunda bulanga musajja waali mulamu anti babidinga erepublic eh. e house minisitry defence the same obute not gulabulic house yagulangule bali banyiza ekyabak anti nkubuulizi obute eh, yateekawo akakiiko kabaganda bana chairman wakakiiko akatunda bulange mulamu waali olowooza obutayeza tyabaganda binaisa yamusanga nywa sigala sigala kusigala sigala kusigala nga baganda eh. binaisa namugala bomukakole constitution ini wanudde wanunit binaisa constitution yali agimazso eh. mbabuuli ya busika hmm. nti ensi kasi omukulembeze akula ne bwegaba makaago eh. e kenya batta ne batta tomumboya ne batta jejeyuki ne batta gama pinto ba ngaani abatta mbuikolinange ate teyabuli ekyadi kiki ekyabaddeyo ekyadi ekyadi efamiry yasipulitiri nga tebagala abaana bomukazi olwomwamitamale kyeneewunya watugamba nti olutalo luli munda olwapirawo lluli munda wali eri ngaba waluyitanga edda Let me tell you, the president has restored the order in his family. That's why many people are panicking. Eh? Adam Zebedee diverted. yalumba koni musawuza nesudan koni nasala amagezi nalumba teso aumukula ayambale pisto gubaise museveni yagamba pulezidenti yagamba eh. nti bwetuba tukuba obulo mm. obumansuse tetubulo tujja bunonya andayuvati ate ti amajye gali sawuza ne sudan ate koni akuba teso ye because simanyamu kanabatekayo he was not diverted so these are succession labor pains tutegete people like kadaga tutegete katumba gwala niyo munaku gwala tegete ago batagete nje these are succession labor pains yanti chigambi ebisabi baluma yes bino succession politics wa nakubye kadaga katumba eh mukiviri akugambaif you want to use the force gwereye ekyokubiri eh, nti bakatumba abo tewali muntu akugamba nti abantu bakwagala nnyo if you were jena bakuwadde kabanga limeka nogaa nti nze sijja kutambula abo bantu mwine obalaba mm. abeera nemotoka meka noluguudo nalusiba he knows security oluguudo yalusibye luyita ewuwe ye no ah, eh? yali amekamanda wa malawi bamuyitanga kigawa kigawa eh. bamutirawo abo wakukyalo nga babbi bamumotoka babbi bamumotoka begitwala south africa ava ku boda ako kasipaa Ako kasipa yangu kaja mutira bwere. Eh? That's a spy. That's a dangerous man. Ununage. Kakati ah, katika musipa inga kaulie vya yogero vaga ya tegedi. Kakati ni nkugama. Hmm. Meje jeno. Chivuani. Yali amekanda wa keji. Ababi bayi ya mumoto kaji. Ni mkazuwe na habana. Hau kwa woman. Dwa hivu saichi posika. Nga babi babu lijo. Babu eh. lijo. Eh. Ono gundi. Ono owe kongo. lumumba naulyatanga ayimba emu aba abeera ejemonje bonaabona olwokubala omuwumba gwemwatira obusa mazemuala obuwumba guli luluma simanyi how these ordinary people used to get information how did my father nabo to lumumba yanti kinkuamu naye lumumba ekyamusa bamutadde adduke yagenda nga adressinga lalis nti abantu bamwagala obutu namukota namusa if you had escaped abaganda baga nti ewafiira omuzira tewaba nsiitaano kyekyawunyeza katumba wamala teyafudde wabaddewo ensiitaano nakayirima yafiira ku kikuntebe mu nyonyi kazini mwana muwala yemukuba omutayimba omutwe hmm. oyita ojooko mu nyonyi hmm. okitegedde kayira eh, eh, yayingiza emundu mu ggwanga muno yali abuuka kisenge nga talina na pisito mundu ewafiira omuzira tewaba nsiitaano kakati psychology is nation to Chilana. Mm. If you cannot be, if you do, do not want to be assassinated, make yourself a relationship relationship to kill. In the body of our demigod Nature baba waluka akanga tabakozi. Ewange baba wata anga tabakozi. Amukalancho. Eranja we natira basajja. Kalancho te bamwe. Ali kalancho. Ah akalancho bali bomwadde. Akala kalancho ya gamba. Ya tera ya tera nti akubi. Kakati nabaga temutta. Yes, yes, location. My boys have arrived, they already arrived at the scene. Wange nabalaba wa abavubuka abo eh. ne mbakubira n'ejjambo. Kalancho yayanukula nga Kalancho is known. Kalancho is known. Kalancho yayanukula n'agamba. I know him. He's a coward. At times he hires people and he hires another one. Ekitegeeza tabulijjo. Mami Tamale, how do you make yourself be less expensive? Anti nkubuulidde tekikola. Why? Hey. Eh. kubanga saikoloji ekugamba hmm. nti abagala okutta mirundi nga yetambulira bigere nga bakatumba byebalowooza hmm. tebabaako nakirala kyowina emad woman should move connected nti aa tewali musajja asobola kunkwata ate balalubano hmm. yes eh. kuba tebakwata gwe bakwata kyolina kakati mu psycology tulina theory eh. ti if we want not to be <laughs> assassinated make a was less expensive to kill nono mirundi atambuza ebigere nti miliyoni kikumi ti ah, ah, mirundi naye nze purezidenti yamprotekitinga yabaga nti yekiru <laughs> that man oyo hurt him iru eh. dig deep and deep and uprotmy survive otherwise nange balya miliyoni atano nakyo bebalya miliyoni lukaga ani alulina who has that man mbakubira akatambi who has that man hmm. who has that man ekyo bwe kiri kyebaagala like a naked woman enaked mad woman kyebaagala okirina kibukazi bwe banoonya kati ne mu bino dont make yourselfless expensive to kill why you are a possible successor nakyo bakontrolinga billions baagala kuteekawo omulala kadaga balina omumugjawo walina okubeerawo gundi amateeka ge baagala okuyisaawo ekitegeeza gwe tosobola kwefuula naked mad woman yiwalake mad woman Who says Otherwise, I sting. I sting. Yeah, you are the fellow mad. <laughs> They say, Why do you believe it is That's why I, I capture you. I capture you to know your movement. Yes. Yeah. nabalabajjo nebagamba i think muzei is going to, to appoint eitha bagamiyire o oh, onesebutindi atandika okuba mumawulire nga bumwonana bagamiyire mumuwandikire yobulii olida aga nti anzetakyantu ah, akisinga naye muziise mu bantu balla tugende mumawulire oyenda ye mukubi womumawulire singa bagamiyire bamutandiseekodde anti ye kati muzeyi kati ye muzeyi amanyi ye muzeeyi amanyi tiziconsidering one of the two bagambe musanot what the uganda is manipulatable eh. eh. so succession politics wam you have started it early i'm telling you it is too early museveni requires these five years of stability to handle you Mweva ngegi ezi ni ale kundi elimination is you be hmm. arrested. Mchita, yes, mchita ndi se tu ale. Who is the president, see? Eh, eh, oh, oh, oh, Onye mwenye sisa nyo jamazo kliniga hao. Kumama nga hmm. mbili, mbili wako mbili. Aha, wali watu kemi singi. Mbili wako mbili. There is one who mbiran, niya ino. Is <laughs> on the run. Never again. Mwari hmm. kusina. Amate mwagani. tubaginga amasomo gonna tulebe bayogera nabo tubeeriminatingeatbaera nabagamba eh. nti kiringi mirundi dazotere mugenda kwesanga mukizibu ngekyo muhikire nze kalakita yange teyagala leadership nakamu neyagala kwekola ebyo era omusajja amugamba eh. why don't you allow mirundi right his books where do you harm him when you harm him you are harming him seven yes uh, you know I'm harming Museveni but Museveni will not get a bold man like him era nze kyebantyako kimu kyokka nti communication no hmm. nze mmanyi iavestarted politics wa successful nija mufiiramu hmm. ate abalwana tebajja kusika when hmm. when three dogs are fighting over a bone the one that has not pushed the other takes it yabayita mu ngali ajja okufuiraerida cannot be succeeded by an equally powerful successor yes a reader cannot allow when he is given opportunity because there are two scenarios a reader like museveni who is in charge will dictate his success because he cannot run away gundi byonna katonda amuwadde okwolekebwa eh. n'alaba bagadafi n'alaga bani is the last one era nabagamba eh. nti gubaogendanga muoti nebakubuuza nti onoyogera lulimi kiga nti mumwoyi waka ng'ate oluzungu olumanyi hmm. kakati ono watransiratingira oba omaze okufuuminga eh. naye kino ekyolungereza you answer directly you make mistakes the president has seen mubalaka has seen gundi bashir has seen Mugabe. These are Katonda Mugabe. Tukitegeza, he has seen how he went to attend Mugizi Bali. Why was Mugabe accorded that respect? We are later Mugabe, the president. Eh. Hmm. abalwanda tajja bawa eh. kuba temulina opposition nabaga nti wat atekakimesnti eh, nga basigazawo omunafu aneitajja baleka era nakyafuteka eyo enyumba mugira bamuganzi lwazza eh. muganzi lwazza yali mukyala yali mwangu yatta abalangira abiri mubana baali abemubataano hmm. yali asuddemu nuhu mbugu mukinya sitaveso eh. mutabani wafube mutesa siyakivudi naye mutesa yenya gundi hmm. mutesa yawunyana nuhu mbugu yamugamba nti bwosuula nuhu mbugu gwenzanya naye mukinya nga nange nesuulamu kakati tolaba ye muganzirwaza yali mutemu but how did the police solve the problem okusinza ku ndagaano y'olwenda bakabaka ba buganda bava muteeso w'olubereberi hmm. what this man woman wanted to by killing the balangira the bazungu used it as a pain endagaano hmm. y'olwenda egamba ki endagaano y'olwenda ekugamba nti kabaka wa buganda ajja kuvanga mu lujjuya sekaka muteeso w'olubereberi amannya g'abalangira gagenda kukwatibwa gatwalibwe mu lukiiko lwa buganda lweno lwakabaka era nemuteesa mu kitabo kyakikugamba nti wadde manyi nti olukiiko lwa buganda lwe lulonda kabaka naye omwana wange ono mutemi mumulowoozangako nnyo kyadimite era nebuno bano kyebataategeera eh. mu regional tier mulimu estanding comity ono kalica bagiteeramuki wikizakointi libaide kabaka ekyokubi kabaka wa buganda ngaerinnya limaze okulondibwa mu lukiiko lwa buganda linatwalibwanga ewa queen victoria oba abasika ba queen omusika wa queen ye museveni ye purezidenti wa uganda gondayizinze <laughs> kabaka eh? yes kakati obusika hmm. abaganda babutegeera mukimanyi nti abalangira bonna batwalibwa mu komere wakasujja olubinga kasujja olubinga ye mutakasiba e, abalangira kasitabajjamu omu eh. mwe musigala muli basibe ajja olubinga omulangira tali saabalangira simuda wakabaka is a disatrate asobola kulya bwakabaka mm. ate yesaabalanga kubanga kabaka talinaana mugandawe asobola mmusikira bwatuula ku kiwu mujaguzo neevuga abaamuwanga nabagamba no nti nawulidde kino ekiwalkigalagamwa oyo mundi mukikigalagamwa wekyogero yinzoga nti latulini amatalotalo gye basa kiyawe kigagamwa Hmm? haka nchibafumire nchibamalire mukitia nyo mukitia nyo kwa nchituze kutaka wamutegedi wachimanyi nchigari mwichabula wafumbo chumu nyamumbo chumu nyamukene mumbo kwa kwa chigari mwichichupu mabantu wafumeze mwinyabo malayi gwe mwichitawe yani mwichitawe yani we produce doctors we produce lawyers we produce very highly intelligent people nga wenawo twelekako Then I give I work with you. That, that, then what that, did I go to the university? Oh, wow. Political science. kugamba nti eh. nabagamba nti n'omutaka gwe bayita gunzi omutaka awozesa kabaka ne bakyalaba namukuba embo uyavimuta hmm. who solves this uh, wound domestic problem between the kabaka and his wife his wife Hmm. neduli kibaala hmm. omutaka neduli kibaala awezesa kabaka namukuba embooko e- kabaka bwatamugema kabaka bwatamugema bamutirawo kabaka bwatamugema omukulu wekika kyenkima bamutirawo wehad sevecard this is the most dictatorio bundi bwakabaka bwetufu nti kabaka mutebe yetuzemu medival agent by the time obotabolisi the lukiiko lwalimu ababaka kinana mubasatu hmm. the 20 county chiefs they've three Kabaka nominees, the rest were elected by universal suffrage. We went back. Why? Nti obwa Kabaka, obote bi yakuba mungaga mungaga. Museveni yabuzawu, kuli mu constitution, bachi wale mimare ni mama kubija ni babu gana. Kwa buli mungu kuronda, bachi wa ina uwe bajitira. Ba, ba, sivaba, sivaba. Ba, niaba, ronda. Ba, niaba, ronda. kakati mbagamba anodinale maada yesoloyesolobwe ekirala ekyankanga ennyo gondi oyo byabasajja mukwano gwange nnyo hmm. naye ekirala ekyankanga ennyo wicekanotibulemoni byabasajja kati wiki masibi investigation bwe batuula mu mitingi okutta nakyoyo bagamba nti tukozese sobu bali ne bagamba omuleeta sobu nga tukita Eh, kubanga sobi akola omulimu naye akalya yekka era bagamba nti ekimu kireke kisobi <laughs> bagenda kikozesa bakisuku in the meeting ni kakiri and some are soldiers afendi eh. afendi major an can i play that tape olaba abantukaeeakubogereraai <laughs> eh. naye <laughs> bayogera ekigambo ne baga nti waakiri muno ne kanyankole mu kkomera akolewo omulimu addeyo kanyankole can come out of prison because i cannot say that abasaija keep sivigo lyasulayo kati kanyankole webamugjayo natta omuntu onamugjamu ne kamera ne bezimukwata mugaa nti mulimba the man is in, in, in prison these people said why don't we remove kanyankole from prison anti byabasaija tasobola kubeera awo nti abimanyi but manage what it does man is saint. I cannot blame your savior. These people zero do no no ani. But you get sorry. Get ordinary matters. Those are solvable. Political matters. Political matters are not solvable. Ojawa police. Egam. Eh, Nti ate mukibwa kaza ni yaba kama uje nete kwenye BS bokeje nere dipe. Mm. Befu yaba mani. ate akakatumba ezo stori zibantiikemu nbs eyo naye erin the hands of the mafias to divert nze nawandisa akatabo kange if i die who takes responsibility ebyo byonna ebyabukedde byerikola yonna kakate kambabooli emmotoka katumba muyabadde temwagirabyeko mm. eyakawesa temwagirabyeko mm. eyakagolo eriwo weri kagolo ziveeko that nokitthe gate bukedde yazze adduka aha bwe adduka ennyo emmotoka ah. eyatomera geeti ewa geeti yanabakyeyo yalumuli yali yakiwempe emmotoka muyite wa difensa amukuba esasi kasiwukira bagagga banne banyiize nnyo ndi omulambo gwamugwekagga munaabwe ne bagutwalira kabangali bukedde yoomu nakugamba nti aa ah, ah, tye emotoka yamuyiseeko omusajja abadde ku balkoni emotoka nemulinya emirundi ebiri mutekewo ate kasibukira ah, atomeddwa emotoka hmm. eh? kasibukira atomeddwa emotoka nemulinya ate ogamba okubeerawo oba bayoola buyozi nyama bukedde bukedde bukedde kakati wano mu investigati gundi bambega abaasoma hmm. ngaffe what determined What other people failed to understand the security ya Uganda. How come nti muka mukachi yingi enyumba yali emaze emyezi mukaga nga temuli masanyalaze eroya enyumba eh, yekingi yamala emyezi mukaga nga temuli masanyalaze yalina komishona mulamba naye lwaki teyasu ekyo nga baleete basajeni oneyeja okubuuliza kayiira ekeja baleeta tuwo misajenti tuwo boogera bafu baali babaleteddeyo lefunani eyajja okubuliza kayiirani eyagenda ekenya okubuulizawoku tron sergent bebabawa kubanga originally to deal with no murders esergent hmm. nabagambye tekumira emyaka gyenkaaga waliwo ekitongole bakaa bakiita special blan busajja obwayambalanga bukawunda bwa bulu n'obugatto bwamalaki bwayera mulimu abalema mulimu abendali mulimu abaki nga bunyomebwa naye kamanda wa special branch hard to meet the president every day to tell him what is likely to happen tomorrowyamulanga bwogu era mu polisi nga traffic temanyiddwa fire temanyiddwa the only person who rose to the senior level mufaya yali maswere maswere emotoka yakwata omuliro waliko gonnakivuga ku petrol station mm. maswere nakulowinga mumukuba nagizikiza naye raminisa omusajja yali avudde mulerwe mm. polisi nafuuka inspekita gino polisi byekwasa fire lerwe eyo gondi yamwe eyo gondi not considered those were failures naye ate kakati the brain eyo mazemasimbi abagezi babatwala mu trafic kulya sente nalaba omuvubuka nga yeyasinga emasimbi ngaakutte purification ya ivd anti ajja kutambula naye ebweru si brain eno giteeka mu saidi abagamba nti one of the reasons mm. i respected tumukunde namusanga asuma obutabwa mu osaali teri kesi eteri emyuka dasthe police have eraibu oyinza okubuuza okyola oyo obona assistant we nomugamba tebutabu bwa crime obutabu bwa crime muyina laiburalemu no bane baddira polisi ne bagiteekamu abayigiriza omuyigiriza afa nti olumva emakerero jja n'amayinja asatu ekitya edda mu polisi okuva ku lanscopolo ngaoyina omusango omusayidi bwobuliriza tuyitsi conclusion olwo nebakujja kubwa lance coporo nebakuteeka kubwa sagentlwamulimu hmm. mu america bwebakuba twin towers bush did not fire any of the eh, security chiefs be bali bakyekoledde bush yabonabona n'abamerica liberty liberty liberties bush natuuka n'okuggulawo amakomera mu eastern europe asigireyo baterorist ng'atuuka ku ttaka lya america mm -hmm. kuba okuva mu second word wo amire kubwanga ku bomu abakyekolera eh. aba security ne bakanga ensi omulundi gumu walaba abagoba the only improvement bush made was to start an inland bureau to investigate yo ne bakugamba ti abaana bano bajja kuyiga nyi twagenza okukitegeera tebaali interested mu landing baali interested mu take off but the american government they say a new nti yes. how do you change the of these Americans in Britain nayo baaliwe nga tebakkiriza libatizi zaabwe okutuusa tony bulaya lwe yaleeta omusajja wamaaso blanket a blind man he was a minister of internal affairs he brought all the bad laws nga yeyajjanga n'abagamba nti nze siraba mwe mudduka hukudu challenge era baamusalira amagezi blanket baamugamba nti yayingiriza mu bungereza omwana nani aleero omwana we but all of these governing terrorism in britain mm. were brought by blind man called blanket nga nabo tebakiriza nibatezi zaabwe onaabayako tony blair had to bring a blind man blanket blanket introduced all of these tough measures about terrorism nga nabo baganda kakati bwebakugamba nti emundu nyingi nzekabuli abajasi batta bantu no abasinza okutta abantu local defense era local defense benabagaa nti nedda nabo tubakolere pal bweate babuuka mubiso omuntu tulumbe nyina mukitaawe mulaba battamulaba eh, batta ah, eh. ah, mulaba batta mulaba batta eh, tumunonye gye bamuzaala ate yabuuka mukiswa kubaefomi ze bano banzisiya bwerere amuherefingiyo nabagamba muno ti president museveni bamulimba baddira emisango ebiri ne bagifuula gumu abasajja b'omuwino baawaaba omusango ogw'ebyapa byabwe unlike the market bano batunda ettakane bagula akatale nebagula akaki kakati gundi oyo kisaka iwe temuziikayo kisaka temuziikayo eh. bwakola embaga temugendayo kwegonjola ebintu bino byebakozesa kisaka ayagala okuba sente sente z'emyonga bwe baziwulira nti zijja mu butale ne baleeta omukyalo oyo omukyalo oyo bamusalako bamusasulako miliyoni bitaano nga pulezidenti yazibawaddemu owino n'abagamba mbu abasajja babiddemuntu nga bava mu state house banzibyeko bibi eziri mu banka yesnaibuzibudemafiyaanti nkugambye bamuteekayo kisaka kulya sente baali banoonya myoga titwapulutinge olwo ate ekibi museveni atulagidde museveni museveni yagamba muba mulonda obutale buno ttaka lya gavumenti babalabuli batula mu meeting sikugambye nti mukulaina meeting gyagenda muatajja kuatajja kugendayo eh? kati mukula agenda kutema tagenda agendayo nze mbaketa mwe buli meeting gyemutuulamu kwagala kuttanze buli meeting thats why i expose you until you settle down offrod me mundeke ngendeewate waliwo lebatula lebatanteesaako president aite mukulamuga nti olina meeting gyogenda mukusafuni na seven mayeati bwe bantuufu ate mba mulopyeyo Eh, nze eh. kyemba kubira <laughs> don't kill me offload me naye gwe buli kasente kange president kamba masebyepuwamani eh, masebyepuwamani ate siri muwanvu naye omugaga